Okay, vibe in the limekuwa on fire. Sasa basi, uh, ningependa okay, ningependa neno moja kwa wasanii, upande wa wasanii tusikilizane. Master Moni Moni Moni Moni Seto, okay, tusikilizane. Upande wa wasanii ataongea moja tu, alafu tunaendelea. Msemaji nani? <laughs> okay. okay. Yes. Mike kwa Mike. Mike. Yes, msemaji. Tuko tunasubiri comment ya Cox dawa yao. Kesho sijui atasemaje kwenye comment comment boom. Kuna, kuna dogo kuna dogo moja ka comment leo yuko Ruvuma. Ana ana viewers ana ana followers 100 ana like kama tatu ila matusi aloandika Instagram ah, unaweza ukaahirisha kufanya shughuli zako ukapaki gari pembeni. Inabidi nimwangalie, kumbe dogo yuko Ruvuma, nishakula sana sigara bwege. Hilo ametia comment moja hapa, niko na box dawa, mtu wa comment fulani, maelekezo kidogo, maelekezo. Ah, nitaenda kuzungumza kwenye basari uh, kuhusiana na birthday Kati Master yeah. kama mwanafamilia wetu yeah. uh, kwa kuwakilisha wasanii wote kwa ujumla, tuko na SKs, tuko na Twama Bantu, tuko na wengi wengi, tuko na mdau wa Instagram msawa makomenti mazito. Okay, tungependa Bando MC yes Uh, tungependa uzungumze kwa ufupi kabisa ndio uh, ah, kuhusiana na Captain Master birthday party kwa siku ya leo, ikiwa kama mwakilishi. Um, hizo wasanii waga kazi yetu ni moja, kula nyama, nyamaza. Happy birthday my brother, au sio bwana? Ah, hii familia Cutting Master CMB, au sio bwana? Staff wote, watu wote, au sio bwana? Zombi twa Cox dawa yao, sio Bill Sipenga bando, au sio bwana? Na familia nzima Kalima Story eh So Docs eh, itifaki imezingatiwa, roja Mastori, Liki Media, Bingo Media, au sio bwana? Mpaka dakika hii Master umevunja rekodi. Ukianza kuingia ile njia pale, kuna dimbwi moja hivi nikasema urafiki kweli ni gharama, ikabidi kweli gari liingie pale kwenye maji wa Shua mara shua. Nilikuwa namwambia mwanangu mmoja nikamwambia for the recent uongo mbaya ndani ya wewe Masta ni mmoja wa shughuli zangu wakubwa sana hapa katikati, sijui unanielewa, tumekutana huku bwana, lakini nilikuwa namwambia mwanangu mmoja kwamba yani, unajua kama Masta ndo mwanangu, yani anajua yani kasi yangu yote, so familia tuko hapa, love ya kutosha. Itifaki tulisema usiongee sana, ilo wakawa wanakupa maiki, ndo walivyokuwa wanaharibu nachoendea hapo, na mimi naanza kulisi tabia yako, nitaongea sana. DJ angekuwa na kibao angepandikiza hapo juu kwa juu, sema ndo anachelewa. MC ni kama Mnigeria na hatujamwona hata sura na MC MC ulivyokaa ni kwamba sasa, jamani, gari yangu lilokuja nao masela tena hawana nafasi haina shida, nafasi ipo. DJ watapanda kwa DJ Robi, au sio bwana? Kuna dude moja la mwanangu Chilo Master lile mnipigie ndo dude langu pendo ile. Tucheze hapa tuondoke lile. Twende sawa, twende sawa. Eh, dude la Chilo. Chilo mwana